i heard about GM the first time when I went to a lecture by Stresko Horvat in our university, which was the first time in my university career that someone actually talked about politics in the university. Um, and he kind of, yeah, you know, talked about European politics and really nailed it. So I thought, what is behind this? What what stands behind it. Um, although he even mentioned, only mentioned Diem like in a small sentence, um, I did some research and um, yeah, I kind of followed Diem from there on. Si fuera presidente por un día, acabaría con, con, la deuda para que todos pudieran empezar de nuevo y buscar eh, una, un mundo más, eh, más justo y en que todos tengan las mismas oportunidades. Ako bih bila predsjednica sveta za jedan dan, potrudila bi se da ofarbam sve fasade u jarke boje, tako da bi imali jedan razlog manje da budemo pesimisti. Wow, <laughs> that is a very difficult question, because in one day I don't think you can achieve that much, but I would try to contact all the uh, other world leaders get them together to come to certain uh, an agreement of how to proceed with the most urgent matters being finance and social matters. C'est une amusante histoire, euh, ma rencontre avec Diem25, parce que j'ai eu l'occasion d'être en, en long arrêt maladie pour un long moment. Et pendant ce temps, j'ai eu tout le temps de me promener sur Internet et de me réveiller, me réveiller intellectuellement et politiquement. Et depuis longtemps, j'avais cette idée que rien ne pouvait se régler au niveau national, mais bien plutôt au niveau européen. Et en fait, Diem25 a été un peu comme une révélation pour moi de, cette idée que nous, nous devons unir ensemble pour construire une Europe et, et- et résoudre des problèmes qui ne se résoudront jamais au niveau national. Et c'est vraiment l'idée maîtresse qui m'a qui m'a porté à adhérer à DM25 et à prendre des responsabilités dans le mouvement. ആഹ് ഞാൻ നാല് ഭാഷ സംസാരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എ- മാതൃഭാഷയായ മലയാളം ഹിന്ദി പിന്നെ കുറച്ച് തമിഴും ആഹ് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് വല്ലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിലും കാണാറുണ്ട് ആഹ് സംസാരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇപ്പം മുഴുവൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ആംസ്റ്റർഡാമിലാണ് Ε, διαβάζω στα αγγλικά, σε αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά. Μιλάω στις ίδιες γλώσσες, αλλά ονειρεύομαι ισπανικά. I am very interested in the international development of the European countries. I believe that it is very necessary uh, to create a real union between the European citizens, citizens to afford uh, the current problems. Euh, bien, ce que j'apprécie chez une personne, c'est Euh, le fait qu'elle parle franchement, qu'elle euh, dise vraiment ce qu'elle pense, euh, sa compétence bien sûr, ses qualités humaines, son humanisme, le fait qu'elle puisse voir les choses à une grande échelle, pas à l'échelle étroite. 1984 von George Orwell, und zwar äh, aus dem Grund, wer es noch nicht gelesen hat, muss es lesen, es ist ein Klassiker. Und äh, ja, man kann da erschreckende Zukunftsvisionen sehen, die so niemals eintreten dürfen und äh, gleichzeitig aber in manchen Bereichen Realität werden. Und äh, ja, dagegen müssen wir was tun. Und äh, kenne deinen Feind und ähnliches. Je suis intéressée par DM Voice parce que je trouve qu'il est important euh, d'utiliser l'art pour communiquer pour montrer la transparence, pour partager et surtout tout ce qui se passe sur Diem. Je trouve ça très important et l'art nous permettrait de participer à ça. En het meest gebruikte woord in de politiek vandaag de dag is zij. Lavoro con diversi movimenti cittadini, mi occupo in particolare dei rifugiati do corsi di francese ai rifugiati e quando ne hanno bisogno li ospito da me eh, aspettando che eh, sbrighino le loro pratiche. My job is to create as much trouble as I can for the powers that be and for the uh, Nationalist International, which is a grave concern for all of us Democrats. My favorite color was always red. But the reason why I think that the DM colors are spectacular is because they blend the deep orange of progressive liberals with uh, the red of uh, the Marxist tradition into what we now need to do in Europe, which is to combine the forces of democrats that are both of the Marxist uh, predisposition and the liberal one to stem the tide that is pushing us into circumstances that are inimical to the interests of civilization.